Esto es el trabajo de fin del curso. En el, voy a hablar de lo que hemos hecho en el curso. Gracias. Uno. Gracias a este curso he aprendido cómo hacer la búsqueda avanzada. Antes usaba la búsqueda simple. Ahora pienso más si la página en la que quiero entrar tiene información fiable o no. Por ejemplo, páginas como Wikipedia, en las que la información la pueden colgar cualquiera. 2. Sí, creo que me, ha servido mucho lo, aprender durante, lo que he aprendido durante el curso en esta asignatura porque ahora sé cómo buscar la fuente de la información en el autor de la página. Ahora me paro a pensar las palabras claves para obtener un resultado más precioso, mientras que antes ponía el primero que se me ocurría. 3. Rapidez de aprender muchas cosas en, en poco tiempo y ponerlas en práctica. Me ha sorprendido mucho poder hacer un blog personal y poder compartir widgets y presentaciones. Por otra parte, la página Flickr fue totalmente nueva para mí y me pareció muy interesante. 4. Hacer la presentación en Google Drive de un tema que yo podía elegir, así que teníamos bastante libertad a la hora de hacer la actividad. Algunas de las actividades fueron un poco difíciles por el problema del idioma y de poco conocimiento del vocabulario, 5. Me ha parecido útil para mi futuro la actividad en lo que tuvimos que añadir a la barra de herramientas los accesos directos de la página que utilizamos más a menudo, como el traductor e el diccionario. 6. En mi opinión, se podría utilizar un vocabulario más sencillo para que los estudiantes de Erasmus lo pueden entender mejor. A veces las actividades tardan mucho en corregirse, así que los estudiantes no sabían si tenían que volver a reenviárselo.